Vreau să-ți vorbesc despre a bolborosi. <laughs> Mi se pare foarte haios apa asta, uh, sunetul ei. Și mm, atunci când cineva bolborosește ceva, nu înțelegi ce spune, uh, câteodată e plăcut, uite, mie mi se pare că apa asta bolborosește ceva și nu înțeleg ce vrea să spună cred că vrea să spună cât de frumoasă e viața. <laughs> Pentru tine ce înseamnă a bolborosi sau